duniya ta yi daɗi kuma ku ce kano dan labi Matan kware suna bisa aiki, matan kwarai ko kullum maɗaki, wannan kiɗa kiɗan mata ne, yawan kakin na mai mata ne, wannan ka mai kuɗi daidai ne, ku lokacin bana kalarai, yankin kano mata da yaki, matakin zama dan hau, mai ilimi ku ce sa. gadan sa kulle ta ba aljani ba ne maza ko masu sun so da rabu ya ba ko a kwanta kai bari silka mu mai mu yayi kuma ku ce na dinai

ya kai yadda za a sa cikin manyan malamai na kano malami ne bi ma'anar kalma mm. maganar kakansa ta tabbata a kansa maganar kakansa ta tabbata a kansa tuna na biyu abin da yake ba shi a duk aikin da ya yi kullum in an so an gagashi yadda ya taso da hazikanci ga baki mm. sai a yi zaton ko zai so ya siyasa amma kullum magana ta sa ni fata na in yi sarkin kano har lokacin da zama gwamna na babban bankin najeriya da 'yan jarida suka tambaye to daga nan kuma in ce ko sai ka nemi shugaban kasa ya ce ba da sha'awa mm. sha'awa ta in shiga gidanmu zama sarkin kano allah ya yadda to a lokacin da zai zama gwamna na central bank mutane ba san shi ba sosai sai lokacin da ya zo zai zama za a je majalisa hmm. ya je senate za a tantance shi ko da ya je senate suka tsaya suna ne masa tambaya ba a taɓa samun mutumin da ya je senate ya birge ga 'yan majalisar kamar lami da sunusi ba. ta inda diska bullo masu yana da amsa kuma ga turancin dama larabci kamar dan gidan sa'udu majalisar nan da duk wani mutumin najeriya a wannan lokacin ya yaba da irin yadda ya dinga ba da amsoshi da ya dinga ba da shawarori game da sha'anin tattalin arziki da sauransu kowa ya ce wannan mutumin ya isa ya rike kowane irin makami ba a taɓa samun mutumin da ya je majalisa ya birge su ba irin lami da sarkin kano hmm. tun daga nan masu hankali suka ce to wannan mutumin wannan mutumin zai wani abu da ya kama aiki hmm. mutane suka kama ludayinsa suka ce to yanzu an samu gwamna na banki hmm. da yawa na daga cikinsu sun ce ba a taɓa samun gwamnan banki kamarsa ba tunda ake gwamnan banki domin kuwa a kudin da ya sama wa najeriya hmm. ko ya tattara wa najeriya ba a taɓa samun gwamna na central bank wanda ya tara wannan kudi ba kuma irin shawarwari da yake bayarwa na yadda za a tafi da tattalin arziki ƙasa kowa ya yarda akan cewa san abin da yake kai to karshen ta dai sai da ƙungiyar bankunan duniya suka ce babu irinsa a duniya ko ba haka ba sai da bankin duniya ice shi ne gwamnan banki da ya fi kowanne a afirka sai da amerika ta bashi girma da daraja saboda kwarewa ta sa a wajen sha'anin banki ba wani gwamna na central bank a najeriya wanda aka taɓewa haka na'am sabon abu ne a ƙasar nan kuma dai akwai bai fito ba sai a kansa hmm. ya ba da gudunmuwa wajen shawara yadda za a tafi da abubuwa ya ba da gudunmuwa wajen tattara kuɗi. Ta kuma babban abu guda sai Allah ya yi shi babe mai karfin gaba ba ya tsoron faɗar magana hmm. inda gaskiya ce yana da taurin kai wajen faɗar magana inda gaskiya ce in ya gabar na in ya faɗi a asirci aka ƙi sai ya zo ya faɗi a waje da abin da za a yi a yi to ai ta wani lokaci shi ma zama mai kato na malam haza maganar ka sai da safe akan gyara zai faɗi in dai gaskiya ce to wannan ya ba mutane sha'awa kwarai da gaske ya ba da gudunmawa ya fito da sunan najeriya a duniya a gida ya yi aiki allah ubangiji ya masa jagora allah ya jibinci al'amarinsa allah kiyaye dariyar makiya ubangiji allah ya fishe mu kunya juna da a gaida kai manzan Allah na yi man manzan Allah cikakke mai kyan sufa da kuma kyawun sura hadadde zubin ubangiji kai aka tsara kyakkyawa wallahi batimi babu dubara sai dai in za a yi ruku da kai manzan Allah na yi man manzan Allah kowa da masoyin shi namu dai ba tamkarsa ina tamkar da babu dai ne. mai saudatu da khadija mai aisha mai hamsa aba ibrahim da faduma manzan allah dayuman manzan allah ma'aiki mai duniya kiyama gaishe ka tilas ne bawa ya ce da kai ya zaɓe ka allah ne ya halicci kauna dan alfarmanka kallo ya kare a kanka ya manzan allah dayuman manzan allah ina ne bai ma ban shugaba duk al'umma waye bai zo ma baɗa haya sayi umma siradi a gurin ilawu zauna a biyu ma a suka a zauna da kai a ya manzan Allah na yi manzan duka kofan da ya kulle kulle kai ne ka kulle duk inda ya kulle duk wanda cikin rayuwansa ya sake ka ya kyale ba za ya ga daidai ba shugaba manzan Allah rayuwan manzan Allah a ya makaɗaicin ubangiji bawan Allah a bawan Allah a sanni dan bawan Allah kuma abudallahi gashi kuma dan abudallah da kai ne Allah yake a Allah yi manzan Allah ma'aikin Allah sannan mafi kyawun harka guda ɗaya mai gyara rayuwa barka barka kai ne ɗaya kuma ko a ko ina dole a bika hakan rabi ya so ya ganka ya manzan Allah yi manzan Allah a ya shirya yan ubangiji ya maulana a ya ayar rabbana Muhammad na sarki kake a ina akai kamar ka masoyi aiki sayadul wara a ya manzan Allah rayuwan manzan Allah imami mabiyin ubangiji mai adalci kwaya ɗaya kai ne kaɗai bukatar musulunci sannan kai ne rayuwan zuciyar musulunci ma'aiki a faɗe ka dole ya manzan Allah rayuwan manzan Allah siraɗi gaishe ka annabin kowane sashi nufi na sarkin sunana Muhammad Rasulallahi Muhammad ne sani bin tukur Abdullahi maji daɗin Faduma bin Rasulallahi ka karɓi na da na yi a manzan Allah na yi manzan Allah ina so in yi godiya gurin mai cetonmu kalifan shi alfarman mu komai ka gani gun mutu hali Allah ya yi maka sitira da san manzan Allah rayuwan manzan Allah a ya baba razumi ina daɗa gaishe ka masoyan annabi kai muka zaɓa ba shakka ka haskaka ruhinmu mai ta wake masoyinmu muna nan a gare ka da'iman manzan Allah da'iman manzan Allah